ሰላም ሰላም የኢትዮ ጄኒን ኦፊሻል ቲዩብ ተከታታዮች ሁላችሁም እንኳን ሰላም ሆናችሁልኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛያል። ልዩ የሆነ ቪዲዮ ይዘንላችሁ መተናል እንግዲህ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ አምስት የኢትዮጵያ ቪዲዮ ክሊፖችን ይዘንላችሁ መተናል አምስቱም በቂጥና ቂጥ ላይ ብቻ አትኩሮ የተዘፈኑ <laughs> ዘፈኖች ዘፈኖቹ የተዘፈኑት ለቂጥ ባይሆንም ክሊፖቹ ላይ ያሉ ቂጦች ወይም ደግሞ ቪዲዮ ትኩረት ያደረገባቸው ቂጦች እኛ እንዲህ እንግዲህ ስለ ቪዲዮቹ የተወሰኑ መረጃዎችን እና ሀሳቦችን እናካፍላችኋለን። ከኛ ባሻገር ደግሞ አንድ አንጋፋ ሰው አለ ከኛ ጋር በጣም የምናከብረው በብዙ ትልልቅ ስራዎች የምናውቀው ከዚህ ጨዋታ በኋላ ነው የምንጠራው። እኛ ግን እንቅደምና ቪዲዮዎችን እያሳየን ስለ ቪዲዮቹ የተወሰኑ ሀሳቦችን እናንተን ዘና ለማድረግ ብቻ አዘጋጅተናል። ሙሉን ተከታተሉ። እኛ ዘፋኞች ጋር ሌላ ምንም አይነት ጥላቻም የለንም፣ ሌላ ክፋትም አስብን አይደለም። እናንተም ፈታ ለማድረግ ነው የመጣ ነው እና ፈታና ፈታ ብቻ ማለት ነው። እኛ በእኛ በወጣትነት ቪዲዮ ክሊፑን እንዲ እንዲ እያለን እንተቻለን። ከእኛ ባሻገር ደግሞ ቀጣይ የሚገባው እንግዳችን ስሙን ቆይተን የምናስተዋውቃችሁ ነው የሚሆነው። ስንዳላይ ውዴ ክፋ ይካስ ሞልቶ ከቼ ቢተርፈኝ ለዛሬ የተመረጡ አምስቱ ከአምስቱ ደግሞ በመጀመሪያው አራቱ ሴቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ቪዲዮ እንግዲህ ይህን ይመስላል። ምን እያደርጉ እንግዲህ ተመልካቾች የሚታየኝ እዛ በግራ በኩል ካለው ቻርጀር መሰኪያ ሶኬት እና በቀኝ በኩል ካለው አበባ በእነሱ መሀል ያሉት አራቱ ሴቶች እኔ መሀል ላይ ያሉት ትላልቅ አበቦች ነው የሚታዩ። ዋናው ቦታው ላይ ነው ዘለል ልብሱ ላይ ሄደ። <laughs> እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ማለት ነው እኔ እንደኔ እንደሚገባኝ ዩኒስኮ ላይ ካልተመዘገብን እያሉ ይመስለኛል ቄጣቸውን ብቻ ፈንድደው ዋይ ዋይ ዶንቹ ሻዋሳዋ ወደ ቀጣዩ ነው ዳንኪራ by the way ማለት ተመልካቾቻችን ይህ ሙዚቃ ለዳንኪራ መጠጥ ተብሎ የተሰራ promotion ነው እንጂ ዘፈን አይደለም እናቃለና አይደለም እናውቃለና እስካሁን ዝም ባንለው ደስ ይለኛል ስራ ስራ ብሎ ስራ ስራ ከዛ ጠጣ አይነት ነገር ይመስለኛል። ስራ ስራ ብሎ ወደ ዳንኪራ ወደ ማታ ስትገባ ጠጣ አይነት ነገር ይታይ። ዳንኪራ መጠጥ ዳንኪራ መጠጥ ይጠጣል። ግን ይሄ ዘፈን ደግሞ ቀጣይ የምናየው ማለት የዳግማዊ አርቲስት ናት፣ የሳምሶን ቤቢ ባለቤት ናት። ባይ ባይዘዌ ሳምሶን ከዚህ በፊት ለኢትዮ ጄኒውን ሹክ እንዳለ እንደሆነ በእሷ መዝፈን ብዙ ደስተኛ አይደለም፣ ግን አይመለከተንም ስለሱ ገብ ማውራት ይህ ዘፈን ላይ እንደምትመለከቱት ደግሞ ሴቶቹ ሁሉ ኬሮግራፊው እጃቸውን ቂጥቂጣቸው ላይ ተነካክቷል። <laughs> የሆነ ነገር አለ። ሰለሜ ሰለሜ ምን አለ ከማል አንዷን ባረገኝ ብያለው። ኧረ ተው፣ ያ እንዴ መጣሽ ደሞች ሳሮን ሳሮን። ተማሪዎች እስኪ ለሳሮን እናጨበጭባለን። እልልታ የሚችል እልል እንላለን። የምር በቂጥነት ብቻ እየፈመሰች የምር ነው የምልህ በእውነት እድሜዋን 19 ብላ የምታምን ግን እኛ የማናም ነው። አሳሮን እንደምን አለሽ? እዚህ ጋር ምን እሺ፣ ከዚህ በፊት ፊቷ ታይቶ አያውቅም። ቂጧ ነው ብዙ ጊዜ የሚታይ። አይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ፊቷ ሲታይ አሪፍ ነው። ደግሞ ስፕሪስ ጁስ ነው ያዘዘችው። እኔ የሚገርመኝ እንደዚህ ክሊፖች ላይ አቮካዶ፣ ፓፓያ ያለ በላይ ታች ዘይቱን የሚታየኛል። የምር አይደረግም። ክሊፕ ላይ ከ beach ዳር የወጣ ሰው እንደዚህ አይነት ጁሶች መጠቀሙ በእውነት አላግባብ ነው። ከንፈሯን ከንፈሯን ሹሹ ሹሹ ሹ አራዩ ያዝ ለቀቅ፣ ያዝ ለቀቅ። እዚህ ጋር አረሹፍ እግሯን ከጎን ያለችው ማናት? ሳሮን ደግሞ ያው ዳግማዊ እንዳትሾፋት በሚል በእግሯ ነው ለወንዱ ምልክት የምታሳየው። ተመልካቾቻችን የአውራ ጣቷን ብቻ ዝም ብለን እንመልከት። ትንሽ ሰከንድ መለስ ቀለስ ከፍ ያዝ። እንግዲህ የምሬ ነው። ወንድም በእግር ማማለልም ቢቻል ሳሩን ገለዋለች። ልጁን ግን ይመስለኛል ተመልካቾቻችን መለመላውን የቆመ አንድ የአመር ሰው ይታየኛል ከፊት ለፊቷ አረሳሮን ሳሮን ሳሮን በድጋሚ ተመልሳለች። እንግዲህ እሺ ምን ይሰማል brother አንተ ስለ ሳሮን ድጋሚ እዚህ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ መምጣቷ እንግዲህ እንደምታዩት እያጨበጨበች ነው። በጣም ካሜራው ካሜራ በጣም በጣም <laughs> አድንቄዋለሁ እና በእጇ ያዘችው ደግሞ ጭስን እንመልከት እስኪ። ይሄን ጭስ ማለት ነው ድሮ ስፔን ውስጥ ባይዘ እግር ኳስ ቡድኖች <laughs> ማለትም ቲፎዞች በእጃቸው በማውለብለብ ጭሱን ያቦናሉ። ያው ትኩረት ለመሳብ ነው። ኤል ክላሲኮ በለው ኤል ክላሲኮ። ሳሮንም ትኩረት ለመሳብ ቂጧ ላይ ጭሱን ይዛ ስታውለበልብ እናያለን። ሄዋኔ ሄዋኔ ናያ እሷ ሄዋኔ እያለ ነው እንግዲህ ዘፋኝ እንግዲህ አይ ግራጉን እኔ የምለው ተመልካቾች ይህ ዘፋኝ ግራጉን ያላችሁ ሴቶች ናቸው። ግራጉን ወደ ግራቂጥ መዞሩ ወደ ግራቂጥ መውረዱን አናውቅም። የምር ነው። ቶርክ ባለመቻሏ እያዘንም ቢሆን ያው እንዳልክ እንደሚታወቅ ከሳሮን ጋር የሆነ ግንኙነት እንዳለው እየተሰማ ነው። የምር ነው። ጄቲቪ እንዳልክ ሁለቱም ከደቡብ ክልል ነው። ጎንደር ቂጣም የሆነ ሁሉም ደቡብ ይመስላል። ጎንደር ጎንደር ደቡብ እና ይገናኛል። የጎንደር ደቡብ ክፍለ ዘመን መለስ ስንል ወደ ቀደሞ ዘፈን <laughs> ፍቅር ትባላለች። በጣም በዚህ በጣም ነው ማለት ነው እኔ ግን ተመልካቾች ግራ አይገባኝ ለምን እቺ ሴት ብዙ ሰዎች እያለፍ እሷ ሆን እያወዛወች በዛ ዘመን ግን የተባረከ ህዝብ ነው። አንድም ዞር ብሎ ቂጧን ሲያነ ሰላለም ይሄም ይሆ ህዋኔ ነው። <laughs> ሌላ ህዋን እንግዲህ እኔ ተመልካቾች እዚህ ክሊፕ ላይ እንደማየው ከሆነ እኔ ብላችሁ ህዋኔ ይሁን ብቻ ግን ሴቶቹ ናቸው ጋር ሆነ ሴቶቹ ረብቷን ስትሆን አፈረች ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ግን እዚህ ጋር እኮ ቂጧን ገልብታ ማለቴ <laughs> ተመልካቾቻችን ፓስተር እናስወጣውና ወደ እኛ እንመለሳለን። ግን ትኩረት ያልተሰጣት መነጽር ያደረገች ሴት ልጅ ይታየኛል። zoom አድርገን እናሳያቸዋለን። እች ልጅ የዚች ልጅ ቦታ አይመጥናትም። እዚህ መምጣት ነበር ባይ ነኝ እንደኔ አሁን ገና ቦታ ተሰጣት። የቪዲዮ ክሊፑ ንግስት ብለናታል። እኔ ይሄ ዘፋኝ የያዘው ኩባያ በጡት ማሳዣ ነው ያለችው አይደል? ጥቁር ጡት ማሳዣም በለው ምን በለው ይሄን ነገር አረ በእግዚአብሔር አረ ተው ግን ሴቶች በጣም ትላላችሁ። አይ ነው ነው ውበት ነው ውበት። ልጅ ማንም የሚያምረውን ነገር ማድረግ መብት አለው እንዴ። ግን እኔ የሚገርመኝ ከሁሉም የሚያሽቃበት ኩባያ ይዞ ሌላ ሴት መመልከቱ ነው እያሳፍረኛል። መጨፍረው እሷ ናት። ልጁ እያዩ ያለው እዚህ ጋር ሔዋንም እኮ አጠገቡ ነች። ሔዋን እያለ ውስጥ ያለው ነገር ቀይሮች ይሆናል ልጁ እቺ ነብር ነብር አየህ ነብር ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ላይ በጣም ትኩረት ያልተሰጣቸው ሶስቱ መኪኖች ከጀርባ ይታያቸዋል። እኔ ብቻ ነው ዜብራ ስለሆነ እኮ ነው የቆሙት። እሷ እኮ ዜብራ ናት። አሁን ዜብራ ናት። ግን የሚገርም የሚገርም ነው። ግን ከሁሉም እዚህ መኪና ውስጥ ያለችው ሴት አታሳዝንም? አረ ወንድ ነው። ሴት ናት። የምር ሴት ናት። ሴትና ወንድ ላጤ በኮሜንት ሴት ወንድ ሴት ናት። ሴት ሆና ወንድ ላጤ <laughs> እንዲሁም ደግሞ ከዚህ ልጅ ጀርባ ያሉ ሁለት መኪና እየተቀመጡ በማብራቱ ያሉ ሴቶች ልጁ ልጁ አይ ስለው እንዴ የሚገርማችሁ ተመልካቾች እዚህ ጋር እኔ ብቻ ወደ ኋላ እንደ መለስ ስናደርገውና እሱ ያደረገውን አንገቱ ላይ ያለውን ሻርብ እንየው ቢጫ ከዛ ቀጥላ ሴቷ ቂጧ ላይ አርጋ እንግዲህ ዮ ማናት ስራ የለም እስቲ እዚህ ጋር ፖዝ እንዲህ ደፋ ቀና ያልኩ ነው። ለራሴ ስል ደፋ ቀና። ሊፕስቲክ መቀባት ለራስ ሆነ ወይ? ደፋ ቀና ቀና ደፋ ቀና አልገባትም መሰለ ለአንቺ ምንድን ነው ደፋ ቀና? ሙሉ ዘፈኑ እስከሚያልቅ ድረስ ክሊፑ ማለት ነው የምትለው ተወኝ፣ ፍቅርን ተውልኝ ልበል ደፋ ቀና ነው። ልበል ደፋ ቀና ይቻምሽ ጌጥሽን ሳላ ጆሮ ጌጥሽን ማለት አፍንጫ ጌጥሽን ሳላደንቅ አላልኩም። ኦ ሳሚኮን እዚህ ዘፈን ላይ በጣም ነው የታዘብኩኝ ማለት በምን መልኩ በቂጣቸው ሰው እየመጣ <laughs> የሚገርም ነው ብላችሁ የአፍሪካ vacation ባለቤት እንኳን እንደዚህ ቦታው ላይ አልተዝናና። ሚጎ እዚህ ጋር ያለው ይቅርታ አድርጉልኝ እና እዚህ ጋር ያለው የልብስ ዲዛይን ግን አሸንትዬ የሚለው ነገር በተአምር የአሸንድዬ የባህል ልብስ ሊሆን አይችልም። <laughs> ጓደኛችን እንዳለው እሱ ማሌት ይችላል እናገናኘው ብለን ዜሮ መጣ። አንደኛ መነዘር አድርጓል። እሺ መነጽር ያለ ከቂጧ ጀርባ መሆን ምን አስፈለገ? ከቂጧ ጀርባ ሲሆን በቂጧ ጀርባ በእግሯ ውስጥ ካሜራ ማየት ምን አስፈለገው ነው? ወደ መጣበት ሊመለስ ነው። እንዴ? ባይዞ አቀማመጣችሁ ልብ ብላችሁ፣ እሱ የተቀመጠበት ወንበር ነው። ከፊት ለፊት ያለው ጁስ መጠጫ ጠረጴዛ ነው። ሊጠጣት ነው፣ ሊበላት ነው። ሰሚጎ እረፍ። አይ ሰሚ አይ ሰሚጎን እይታው pause pause ኧረ በስመ አብ እዚህ ጋር ሁለት ነገር ይታየኛል። ሌላ ምንም አይታየኝም። አዎ ቂጧን እያየ በማይመስል mood ግን ካሜራ እያየ በሚመስል mood ቂጧን እያየ ነው። by the way ይቅርታ ሳሚው ቅር ካላለህ እያራች ነው ማለት አይወደደችም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ጄኒውን ኦፊሻል ቲዩብ ተከታታዮች እኛ ፈታ ለማድረግ ነው ሌላ ከማንም ጋር እዚህ ክሊፕ ላይ የምታዩቸው ማንኞቹ የፖለቲካ ግጭት የለም። ምንም አይነት ያለን አንድና አንድ እውነተው መናገር ነው። እንደ ቲያትር ባለሙያ ወይም ደግሞ እንደ ፊልም እንደ ጸሐፊና እንደ ዳይሬክተር አዘጋጅ ነገር ፋሲል ግርማ ማለት በጣም የምናደንቀው ትልቅ ቦታ ያለን የፊልም ባለሙያ ነው። በጣም ትልቅ አርቲስት ነው። ስለዚህ እሱ የሚለንን እናደምጣለን ማለት ነው። በየክሊፖቹ አሁን ናችሁ አምስት ክሊፖች ናቸው አሉ። በቀጣይ ደግሞ እናንተ ከተመቻችሁ እኛንም ጨምራችሁ እኛም ላይ ራሱ ሂስ ይሰጣል። በጣም እየተቀበል ነው። ለማንኛውም ከካሜራና ከድምፅ ቅጂ ጀርባ እኛ ላይም በደንብ ትልቅ አስተያየት ሰጥቷል። እና <laughs> ስለዚህ የእሱን አድምጡት። የእኛን እንዲህ ባለ ተችታችሁ እለፉ ወይም እንደኛ አብራችሁ ተቹ። እኔ ባይዞ ባገኟቸው አስር ሴቶች አንድ አልበም ለመስራት አስቤያለሁ። <laughs> በገንዘብ ይኖረ እንጂ ማለት ነው ይወዛወዝልሃል። ብቻ ታው ብቻ ለማንኛውም የኢትዮ ጄኒን ኦፊሻል ቲዩብ ተከታታዮች ዛሬ ፈታ ልናደርጋችሁ የመጣ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ በኋላ ክሊፕ መስራት ለምትፈልጉና ቂጥ ላላችሁ ሴቶች በስልክ አድራሻችን ደውሉልን እንደማለት ይከብደናል። አይ የምሬ ነው። ቄጥ እያላችሁ በቤት ውስጥ ተደብቃችሁ ያላችሁ ተቀምጣችሁበት ያላችሁ ደግሞ የራጊ እየበላችሁ ወደ ቂጥ ለማሳደግ ለምትሩ ሴቶች አይደል ተቀመጣችሁበት ላላችሁ የሚለው ይሰመርበት። ቆንጆ ፊት ባይኖራችሁ ራሱ አሪፍ ቂጥ ካላችሁ ይኑራችሁ። ለማንኛውም ትልቅ እንግዳ ጋብዘናል። እኛ በሰጠ ነው እና እኛ እኛ በሰጠ ነው ሙያዊ ባልሆን አስተያየት <laughs> እና ደግሞ እሱ በሚሰጠው ሙያዊ አስተያየት ፈታ ዘና እያላችሁ አብራችሁ በልና ፋስትሉ ደግሞ በጣም እንወዳችኋለን። ይህ ኢትዮ ጄኒዩን ኦፊሻል ቲዩብ። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ subscribe እንዳትረሱ። እሺ፣ ኢትዮ ጄኒዩን አዘጋጆች አመሰግናለሁ። እንግዲህ ከማየት ካየሁት አንጻር ያየሁትን ነገር ብቻ እናገራለሁ። ወዴት ወዴት እየሄድን ነው የመናገሪያ ርዕሴ ይሆናል። ይሄ ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አይነት የሀገሪቱ ጥያቄዎች ትንሽ ቢሆንም ወቅቱ ባዘመመው ጉዳይ ግራቅኝ ስንማታ በየጉዳዮቻችን መሀል የምንሰነቅረው ለፖለቲካውም ለማህበራዊ ኩነቱም የምናነሳው እየሆነ ነው። አሁን ግን ለጉዳይ መንደርደሪያነት ያደረግኩት በምስሉ ላይ ለምታዩት ነው፣ ወሲብ ቀስቃሽ ለሆነው ትዕይንት ነው። እስኪ እዩትና ጠይቁ። የእናንተ ምርጫ የተከበረ እንደሆነ ሆኖ እኛም የታዘብነውንና እንዲ ያየነውን ነገር እናካፍላለን። ያለው በጋ እንዴ ኮናት ባይኗ ፍዛኝ አላይ ሌላ ባይኗ ፍዛይ ዳላይ ሌላ የዘፈኖቻችን ክሊፕ የግጥሞቻችንን መልእክት ግራ ቀኝ ሆኖ ወዴት ወዴት እያሰኘን ነው። እስቲ ጉድ የለኝ ለዚህ የሙዚቃ መልእክት የተሰራለትን ዳንስ እያሳየን እኔ ልናገር። ጉበት ጸባይዋን የሚያነሳሳላትን ጉብል ሰፈሯን ሲያስስ የሚያነጋው ወጣት ግዛቸው እያዜመ ነው። በሱዳንኛ ቢት ነው ለመውረግረግ በጣም በሚያምር መልኩ ተከሽኖ ነው ይሄ ሙዚቃ ግጥሙና ክሊፑ አራምባና ቆቦ ሆኖ ይስተዋላል። አይኗን እያደነቀ ቂጧን እምቢያትበኝ እያለ ለልመናው በክሊፑ ለልጅቷ ውበት ማሳያ ሆኖ የቀረበው ወይም ኬሮግራፈሩ ሜሲ ያዋሃደውና ዳይሬክተሩ ጋንዲ ግጥሙን ስሜቱን ይገልጽልኛል ብሎ ያሳየን የብዙዎቹ ሞንዳላ ቂጥ ነው። <laughs> እውነት አሁን ያንከራተተው ይህ የምናየው አካሏ ወይስ ጨዋነት ተብሎ በግጥሙ የተነገረልን ያላየነው ሌላ ማንነት አለ? እንቅልፍ የነሳው የአይኗ ውበት ነው ሲዘፍ ነው። እኛን አስፈጥጦ ያስቀርን ግን የሚነቀነቀው ሌላው ነው። እንደው ለመሆኑ ይሄ ጨዋነትና ኩራት የተሞላበት ኢትዮጵያዊ ባህላችን የምንናገረውንና የምንሆነውን አምታቶብን ስሜታችን ገዝፎ እየወጣ ይህንን ካላሳየሁም አይታይልኝም የተባለ ይመስል ክሊፖቻችን ሁሉ 80 percent ኡ በላይ ከወገብ በታች የሚያሳይ ምስል መሆኑ የጤና ነው አላይ ሌላ ባይኗ ፍዛይ ዳላይ ሌላ እስኪ ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሙዚቃ ውሰዳችሁ ዳንኪራ ይሰኛል ዘፋኞቹ አውቀውትም ይሁን ሳያውቁት ሙሉ በሙሉ የምዕራቡን ስሪት ነው ኮፒ ያደረጉት እዚህ ላይ አንድ ነገር ማለት አለብን ብዙዎቹ የምዕራብ ክሊፖች በሙዚቃቸው ውስጥ እምነታቸውን፣ አስተሳሰባቸውን እንዲሁም ባህላቸውን ባህል ካለ ማለት ነው ያሳዩበታል። ታዲያ እንደ ዋዛ አይተን የማናልፋቸው የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ይሄ ሰይጣኒዝምን ወይም ኢሉሚናቲ በመስበክ ወደር ያልተገኘለት ነው። በየዳንሶቻቸው በየ video effect ኦቻቸው ሳይቀር የአምልኮ ምልክቶቻቸውን እንደ ዋዛ በህዝብ አእምሮ ውስጥ ጥለውት ያልፋሉ። ሲሆን ሲሆን እንደ ታዳጊነታችን ከዚህ አይነቱ የተሳሳተ አመለካከትና ቅጂ መራቅ ሲገባን መልእክቱ ሳይገባን እንደወረደ ኮፒ ማድረግ ግን ወደ አላስፈላጊ መንገድ ይመራል እና እኔ ተለዩን እኔ ተለዩ ላለሁ ተለዩ ነው በራስ ውበት፣ በራስ ከለር፣ በራስ ልብስ፣ በራስ ማንነት የኛ ይሄ ነው በሉን እንጂ የእነሱን ለእነሱ እንትነ እንግዲህ ዛሬ አላረፍኩም ጀምር ያለው ወደ ሶስተኛው ክሊፕ እያመራው ነው። አራተኛው ደግሞ ትንሽ ያስገረመኝም ክሊፕ ነው። ግጥሙ እሷ ሔዋኔ የኔ ግራ ጎኔ ነው የሚለው እንደው ከክሊፑ ብቻ ለመረዳት የሚቻለው ሔዋኑ ማለት ግራ ጎኑ የምታንገላታው፣ የምታሰቃየው፣ የምታሸንፈው ከላይ ለመቀጫነት የታዘዘችበት እንደው በቅጡ እንኳን የማናያት ከመልኳ በተሻለ ጀርባዋን በተለይም መምቻ ተብሎ ተለይቶ የተሰጣትን በዚህ ክሊፕ በእርግጠኝነት ተዋናይቷም ጭምር አምና የተቀበለችው የሚመስለው ቂጧን ነው። እንዲህ አይነቱ ወሲባዊ የሆነ ትዕይንት የበዛበት እንደው የካሜራ ባለሙያው አንድን ቦታ ብቻ እየተከታተለ የሚያሳይበት በእርግጥ እሱም ቅረጽ ብሎ ዳይሬክተሩ ያዘዘውን ብቻ ቢሰራም አንዳንድ ጊዜ ግን በእድሜ ተገድቦ እባክሁ ልክ እንደ ቢራ ማስታወቂያ ማለት ነው የተከለከለ የሚል ጽሁፍ አርፎበት ሊወጣ ይገባዋል። ከግጥሙ ሔዋንን የራሱ የሆነችውን ብቻ ሲናገር ለህዝብ ሲሰጥ ግን ሁሉም በየራሱ እያስገባ ሊመለከተው የሚገባ ክሊፕ ሊሰራለት ይገባ ነበር። ማለትም ለብዙሃኑ ክሊፑ ሊነግረን የፈለገው አይነት የሔዋን መገለጫዋ ቂጧ ብቻ ብሎ ማሳየት ተገቢም ስላልሆነ ማለት ነው። በውበትሽ ታሸንፊኛለሽ ይልና አይንሽ ከንፈርሽን እያለ ይዘረዝራል። <laughs> ታዲያ ምን ዋጋ አለው ማለት አይኑንም አፍንጫዋንም ከንፈሯንም በሌላ ተተክቷል። አይናማነት ቦታ ቀይሯል። የሰውነት አካል ሰላማዊ ሰልፍ ቢወጡ በእርግጠኝነት መንገድ የሚዘጉበት በዱላ የሚቀጠቅጡት በዚህ ክሊፕ አሰራር ከሆነ ቂጥ ብቻውን ይሆናል ማለት ነው። የሳሚጎ አዲስ ነጠላ ዜማ ነው። አይዞ ወዳዘጋጀው ክሊፕ ነው ማልፈው። ይሄ በሁለት ሉዓላውያን በሆኑ ሀገራት ዘፋኞች የሚቀነቀን ሙዚቃ ነው። እንደ ሳሚ ጎላል የሀገር ልጅ እንደ ድል ሊቆጠር የሚችል የሁለት ሀገራት ልምድ፣ የባህል ልውውጥ ልናሳይበት የሚቻልበት አይነት ይመስለኛል። አሁን የተከበረውን ቋንቋችንን ከቋንቋቸው ዳንሳችንን ከዳንሳቸው የምናዋህድበት ያልሆንነውንና ያልኖርነውን የምንሰብክበት አልመስልህ ብሎ ነው። አሁን ከዋና ፓንት ባነሱ ብጣቂ ጨርቆችና ከርቀት በሚቆጠር ደረት አጥንት ተወጥረን ለቀረጻ በተዋስነው መዝናኛ ስፍራ የባትና የጭን ቆጠራ ላይ ሊያውልን አይገባም ነበር። እንደው ሲገኝ እንኳን እድሉ እንዲሁ በፋንታዚ ብቻ ባናልፈው ሀገርን፣ ባህልን፣ መልክዓ ምድርን የሚጎበኙና ዓለም የሚጓጓቸውን ስፍራዎች ከዳንኪራው ባለፈ ቱሪዝሙንም እየነካካን የምናስተዋውቅበት አይነት እኔ ትልቅ እድል ነበር ብዬ አስባለሁ። ተመልከቱ። የሙዚቃው ኢንዱስትሪ የክሊፕ ስራዎቻችን አሁን ከፍ ማለትና የምንወክለውን ህዝብና ሀገር በይፋ በኩራት የምናስተዋውቅበት ሲሆን ያምራል ብያስ ወደ አምስተኛው አልፋል። አምስተኛው ስጦታ በሚል ርዕስ ዳጊ ሻሻ ወደ ተጫወተው እናምራለን። እዚህ ጋር ግን ውድ አድማጭ ተመልካቾች መልካም ነገር የለም እያልን የሰዎችን ድካም እያራከስን አይደለም። መቼም ሰሪዎቹም ቢሆኑ መልካሙን ነገር ብቻ ነግረናቸው ለነገ የሰሩት ሁሉ ያማረ በሚል እንዲሳሳቱብንም አንፈልግም። ስለዚህ በጀመርንበት በጀመርኩበት እንድቀጥል ይፈቀድልኝ። መቼም አስፈቅዶ መሳደብ አለ ወይ እንዳትሉኝ ክፉ አይወጣኝም፣ እስካሁንም አልወጣኝም። ያየሁትን ተናገርኩ እንጂ እንግዲህ ከተፈቀደልኝ ዳጊ ሻሻ በሀብታሞች መንደር ያደረገውን የደቂቃዎች የመዝናኛ ጉብኝት ነው የምናገረው። በመጀመሪያ ግን ለአንድ ሙዚቃ ክሊፕ የምንሰራለት ከሙዚቃው ከዜማው ውበት በተጨማሪ የግጥሙን መልእክት ጠብቆ በምስል የተሻለ በሚባል መልኩ የዘፈኑን መልእክት መግለጥ ሲሆን የግጥሙን መልእክት መግለጽ ሲሆን ያው የወንድ ዘፋኞቻችን አንደበት ሔዋና ላይ ያነጣጠረ ቆነጃጅቱን ብቻ ያማከለ ነው። 99 በመቶ ነዋሪው የሚመኘውን የምዕራቡን ዓለም አኗኗር ለእነሱም በአሁኑ ሰዓት የሚከብድ ይመስለኛል የተከተለ ነው። እስኪ ተመልከተው ተመልከቱት ሁላችሁም ሰንሰል መሃል መንገድ ዳር አጥር ጀርባ ጨለማ ተከልሎ ፍቅሩን በፉጨትና በድንጋይ ኳኳታ አሁን እንዲያውም በ text ለሚቀጥር የከተማ ነዋሪ በ motor bike ና በዘመናዊ መኪና ተሰብስባችሁ መሀል አስፓልት ላይ መቀወጥ በእርግጠኝነት በእውነተኛው አሁን የከተማችን ኑሮ ወይም ትዳሮቻችን ላይ የሌሉ ቆነጃጀት ብቻ ሰብስቦ የኔ የኔ ማለት በአጠቃላይ በየክሊፖቻችን ላይ የተለመደ ነው። አንዳንዴም ክሊፑ ተሰርቶ ሲያልቅ ከቀረጻ ስትበተኑ ወይም ሲሄዱ የምታቅፏትን የባለ ሀብቱን መኪናና ቤት ትተን ስንወጣ በምንጠቀምበት የእኛ በሆነው የእኔ በምንለው ክሊፕ ይሰራል። ይህን የምለው እንዳይለምድብህ ነው ወይም እንዳይለምድብህ ነው፣ በዚሁ እንዳንለምድ ነው። እኔ ይህን አይነት አኗኗር በእውነቱ በአሁን ሰዓት የለም ስለምል ነው። ከተሳሳትኩ ሙሉ ክሊፑን ተመልከቱት። እንግዲህ በማየት ብቻ የታዘብነውን አላችሁ እናንተ ደግሞ ሙሉን ተመልክታችሁ የራሳችሁን አድናቆት እንድትሸሩ እኔ ጋብዛለሁ። እንግዲህ በሌላ መድረክ እስክንገናኝ ድረስ ወይም በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ እኔ ክብረት ይስጥልኝ ይላሉ የተወደዳችሁ የኢትዮ ጄኒን ኦፊሻል ቲዩብ ተመልካቾች እና አድማጮች አድማጮች ታዳሚዎች ተመልሰን መተናል። የምንወደውና የምናከብረው ታላቅ የ art ሰው ፋሲል ግርማ አርቲስት ፋሲል ግርማ የሰጠውን አስተያየት በዚህ መልኩ ተቀብለናል። እሺ ቻናሉ subscribe ያደረጋችሁ እንግዲህ በቀጣይ comment ላይ ጻፉልን እነማን ዘፈኖች ይለመጥባቸው ይለገጥባቸው የምትሉትን የዘፈኖች link እየላካችሁልን ላኩልን። subscribe እያደረጋችሁ እስከ ቀጣዩ ቆዩ። እንወዳችኋለን።